представляешь, сколько боли ты мне причинил Мое сердце и любовь, все словами ты убил Плакать я не буду, я скажу Краймия Рива Ты не понял нас, не промахнусь я больше мимо Ты боишься ха, не ждешь и ты дождешься Спать не сможешь и уснешь, с криком ты проснешься Ты считал, что твой обман будет длиться вечно Думал, что всегда все в жизни будет безупречно Когда-то рядом ты был, теперь ты Сейчас ты рядом с другой, а про меня ты забыл Тебя просил Жить как-то нельзя, только ты еще не знаешь Смысл слова лап никогда не разгадаешь Безнадежно все, все к чему ты прикоснешься Как же рада я, что ко мне ты не вернешься Ты не нужен мне, как все быстро разрешилось Никому не жаль, что у нас так получилось Знаешь же ты теперь, что не будет мне больнее Знаешь, что я теперь миллионы раз сильнее рядом ты